yapmadım ki. Yemin ederim ki. Direkt yüzüne çalışıyor biliyor musun? Gözümün içine bakıyor. Bak, bak. Neyse gözüne takıverir. La la la la la